သာသနာတော်နှစ်2561ခုဘောဇာသက်ကရိ1388ခုနှစ်ဘာကောင်းလဆန်းရှိရက်2016ခုနှစ်ဩဂုတ်လ17ရက်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအောင်မြင်သာဆန်မြို့ပလဲငွေရောင်ရက်ဖယနီစုတော်ပြည့်မြတ်စွာဘုရားနိုင်လွန်သာသနာ့ဗိမာန်တော်ကြီးအတွင်ဆင်းကျင်းပပြုလို့အပ်သည် မန္တလေးမြို့ကျောင်းတိုင်တန်ကြီးဦးဆိုကျောင်းတိုင်တမကြီးတုံပုံညိုညိုနဲ့ညီမများဦးထုတ်ဆိုင်မိသားစုမှာမန္တလေးမြို့အနောက်တိုက်တော်ကြီးအတွင်ဆောက်လုပ်ထူထပ်အပ်သောရွှေပြည်ဆိုကျောင်းဆောင်တော်နဲ့မနောမယကျောင်းဆောင်တော်တို့ရေစက်သွန်းချကျောင်းရေစက်ချလူတော်မင်္ဂလာအကျိုးအထူးဓမ္မသဘင်အခမ်းအနား၌ခေါ်ကြအပ်သော စီးပွားရှာအကျိုးရှိအသုံးအကြောင်းတရားဒေသနာတော်ဒီကနေ့ညဓမ္မသဘင်ခန္ဓာကိုရှင်ဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဗျာဤမဟာကရုဏာကုံကိုအာယုပြုကာတိကျုဖက်ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတရထကိုရွတ်စုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင် ယောကပ္ပကောတိဟိပိယပမိယံကာလံကရွန်တောတိဒုက္ခရာတိခေရံကတုံလောကဟိတယနာထောနမောမာကာရုဏိကတတတ္တယောနာထောဝိနိယမြာသာတတဝါဤချမ်းသာစီပွားလိုလာတောင်းတဘုံဘုံခါသည်ဖြင့် နာထမြညာကျေရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပဂေါတိဟိပိဂရေကဘာအရေးအတွက်သင်္ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအဘေမိယံရည်တွေ့တိုင်းဒါဖော်ပြခြင်းဟာမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလလေးအတိချေသိနေကဘာရှိကြသောကာလပတ်တို့လောကဟိတယတတလောကဤအကျိုးစီးပွားအလို့ငါ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 1803လူ့ဘဝရလာတဲ့အခါမှာဘုရားဘာသာဝင်မဲ့ဖြစ်စေဘုရားဘာသာဝင်မဟုတ်သည်ပဲဖြစ်စေလူသားမှန်သမျှစီဝဥစ္စာရှာတတ်ဖို့ပထမဆုံးဆောင်ရွက်ကြရတာဖြစ်တယ်။သစ္စာပြကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကလောကလူသားတွေကို အမျိုးအစားခွဲခြားပြီးတော့ဟောပြောတဲ့အခါမှာလောကမှာမျက်စိနှစ်ကွင်းအလင်းမရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလည်းမဖြစ်စေတယ်ဘူးတဲ့မျက်စိတစ်ဖက်သာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလည်းမဖြစ်စေတယ်ဘူးမျက်စိနှလုံးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်လို့အနတ္တုတ္တမဒီလိုခေါ်တယ် မျက်စိနှလုံးဆိုဒီမှာဘာကိုပြောတာလဲသူဖြစ်လာတဲ့အခါမှာစီးပွားရှာနိုင်တဲ့စီးပွားရှာတတ်တဲ့မျက်စိစီးပွားရှာရမယ်ထို့သောစီးပွားရှာတဲ့အခါမှာတစ်ဖက်ကလည်းပဲကိုချင်းတရားကိုထိသိဆော့ရှောက်တဲ့မျက်စိအဲ့ဒီမျက်စိနှလုံးနဲ့ကြည့်ပြီးတော့စီးပွားလည်းတိုးတက်အောင် ကိုချင်းတရားလည်းမပြတ်ပြအောင်အကောင်းနဲ့ဆိုးကြောင်းကျိုးခွဲခြားသိတတ်တဲ့ပညာမျက်စိမျိုးဒီလိုရှိရမယ်အဲ့ဒါလိုရှိမှခုဘဝလည်းကောင်းမယ်နောက်ဘဝလည်းကောင်းဘဝအဆက်ဆက်ကောင်းစားနိုင်တယ်လို့မြတ်ဗုဒ္ဓကဆုံးမခဲ့တာဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်တွေအနေနဲ့အထူးမှတ်သားကြရမှာဖြစ်တယ်တို့တွေလူ့ဘဝရလာလို့ရှိရင် စိပွားရှာတတ်ဖို့ရှေးဦးစွာတင်ညာဖြစ်စိပွားရှာတဲ့အခါမှာအကြောင်းနဲ့အကျိုးအကောင်းနဲ့ဆိုလုံတဲ့နာနဲ့မလုံတဲ့နာ ကုသိုလ်အကုသိုလ်ဒီနှမျိုးကိုသိပြီးကိုချင်းတရားကိုလည်းထိမ့်သိဆော့ချောက်ဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့ဒီလိုမှလောကမှာ အမြင်မျက်စိနှလုံးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဒီလိုခေါ်ဆိုမျက်စိတစ်လုံးသာရှိပြီးတော့တစ်ဖက်သာမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်တော့ဆိုစီပွားတော့ရှာတယ်ကိုကျင့်တရားဘက်ကရဲရိုက်ပြီးတော့တရားတဲ့ဤနဲ့ရောမတရားတဲ့ဤနဲ့ရောရှားတဲ့ဤနဲ့စီပွားရှာပြီဆိုတဲ့အခါကျကိုကျင့်တရားဘက်ကိုကြည့်နိုင်တဲ့ပညာမျက်စိမရှိသည့်အတွက် အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ရှိပွားရှာမှုတဘွားစာတဏှတ်စာမြတာဖြစ်ပြီ။ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကိုရနိုင်မှုအလံဝေးသွားတယ်။စီးပွားဖြစ်တော်လည်းပဲထိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့လာရဘဝဆိုတာဆင်းရဲဒုက္ခတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရမှာဖြစ်တယ်။ဆိုပါစို့စီးပွားတော့ရှာတတ်တယ်။သို့တော့ ဒုစရိုက်လုပ်ငန်းတွေနဲ့စီးပွားရှာစီးပွားရှာလို့စီးပွားရတာတော့ဟုတ်ပြီဒုစရိုက်လုပ်ငန်းတွေကိုလှုပ်ချင်းကြောင့်သူပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဘဝကောင်းတဲ့အခြေအနေတွေခုဖြစ်လာနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးနောက်တစ်ခုကစီးပွားရှာတဲ့အခါဒုစရိုက်နဲ့အသက်မွေးပြီးရှာတာမဟုတ်တော့လဲ ဝစီဖြူစရိုက်မကင်းတဲ့အပြောဆိုတွေနဲ့စီးပွားရှာတယ်ဘလို့စီးပွားရှာလိန်ညာပြောဆိုပြီးစီးပွားရှာတယ်အဲ့ဒါလိုလိန်လီလီစားပြောဆိုပြီးတော့စီးပွားရှာတယ်မမမကန်စီးပွားရှာကိုရောင်းတဲ့ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်မကောင်းတဲ့အရာတွေကိုကောင်းတာတွေနဲ့ရောပြီးတော့ရောင်းတယ် ဘသူသေးသေးငတိမှာပြီးရောဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးနဲ့စီးပွားရှာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အနာဂတ်ဟာကောင်းလာမှာမဟုတ်ဘူးစီးပွားတော့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်သို့တော့စီးပွားဖြစ်တာတခဏပဲမကြခင်မဲ့သူ့ရဲ့လိုရတဲ့သူ့ရဲ့စေရနာတွေကအကျိုးပေးပြီးမကောင်းတဲ့ဘဝရောက်တော်နိုင်တယ်ဘဝဆိုတာဒီဘဝတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့လို့ ဤဘဝနောင်ဘဝဆိုတဲ့ဘဝနှမျိုးစလုံးကောင်းအောင်စဉ်းစားပြီးတရားတဲ့နည်းနဲ့ပဲစီးပွားရှာရမယ်လို့ရသော်အဲ့ဒီလိုတရားနဲ့နည်းနဲ့စီးပွားရှာတတ်အောင်စီးပွားရှာတဲ့မျက်စိလည်းရှိဖို့လိုတယ်အကောင်းတဲ့အဆိုးအကြောင်းနဲ့အကျိုးကုသိုလ်အကုသိုလ်ခွဲခြားသိတဲ့ တရားမှုမတရားမှု ခွဲခြားသိတယ်အသိဉာဏ်မျိုးနဲ့တစ်ဖက်ကလည်းရှိရမယ်လို့ဓမ္မသာလည်းပြည့်စုံတဲ့လူသားတယောက်ဖြစ်တယ်ဒါဟာဘဝမှာအခြေခံအနေအားဖြင့်မှတ်သားကြရအောင်တို့တွေစီးပွားရှာတယ်ကိုရှာတဲ့စီးပွားဟာမှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းကရှာတာဟုတ်ကဲ့လားဒါဟာအရေးကြီးဆုံးပဲ righteous way လို့ခေါ်တယ်။မှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းကတရားသဖြင့်စီးပွားရှာဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့။အဲ့ဒါလို့တရားသဖြင့်စီးပွားရှာလို့စီးပွားဥစ္စာဖြစ်လာပြီ။အဲ့ဒီလိုဖြစ်လာတဲ့စီးပွားဥစ္စာကိုဘယ်လိုပဲပုံအသုံးချရမလဲ။စီးပွားရှာတာတော့မှန်ကန်အောင်ရှာပြီ။သို့တော်ရလာတဲ့စီးပွားကဘာတွေလုပ်လဲ ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမသွန်သင်ချက်ကိုအကျဉ်းချုပ်ပြီးတော့စီပွားရှာအကျိုးရှိရာကိုသုံးကိုရှာတဲ့စီပွားအကျိုးရှိတဲ့နေရာမှာအသုံးချဖို့ပဲဖြစ်တယ်စီပွားရှာပြီးတော့မသုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအလုံးထားပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာဆင်းရဲဒုက္ခလောက်တာ မိမိရဲ့လက်ထဲမှာပါပြီးဘဝခရီးကိုရှောင်လန်းသွားကြရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းအများကြီးရှိတယ်။ပေတဝတ္ထုပါဠိတော်ထဲမှာဆိုရင်မှတ်တမ်းလေးတစ်ခုရှိရာဇဂုမြို့ကဈေးတဲ့အမျိုးသမီးကြီး၄ယောက်အကြောင်းမှတ်တမ်းတင်ထားတာရှိ။သူတို့ဟာတရားတဲ့ဤနဲ့ရောမတရားတဲ့ဤနဲ့ရောစီးပွားဥစ္စာရှာကြတယ် ရလာတဲ့စီပွားကိုအကျိုးရှိတဲ့နေရာအသုံးမချပဲနဲ့နှမျောတွန့်တို့ပြီးတော့စုဆောင်းထားကြကိုကိုယ်တိုင်လည်းမသုံးရသူများကိုလည်းမပေးရရသမျှစည်းစိမ်ပြီးစီပွားဥစ္စာစုဆောင်းပြီးတော့ဒီလိုနဲ့ဘဝတစ်ခုဆုံးသက်သွားတယ်မိမိတို့ကိုယ်တိုင်ရှာထားတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာပေါ်မှာတွေ့တံမှုတွေကအလွန်ကြီးမားကိုယ်တိုင်ကြိုးကြိုးစားစားရှာထားတဲ့ပစ္စည်းဆို လူတွေမှာတွေ့တာမှုကကြီးမားတယ်ဒါကြောင့်မို့တရားတဲ့နည်းနဲ့ရောမတရားတဲ့နည်းနဲ့ရောရှာလို့ရထားတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေပေါ်မှာတွေ့တာမှုတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မျက်စိနှလုံးမိတ်သွားတဲ့အခါဒီပစ္စည်းတွေကိုမခွာနိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေတွေ့မဲ့ပြီးတော့နေတဲ့ထိတ်တာဘုံကိုရောက်သွားကြတယ်ထိတ်တာဘုံကရောက်သွားကြတယ်သို့တော့ အဲ့ဒီလိုပြိဿပုံရောက်သွားတဲ့အခါကျသူတို့ရှာထားတဲ့ပစ္စည်းတွေမျက်စိနှလုံးပိတ်လိုက်တဲ့အချိန်ကစပြီးသူပိုင်ဆိုင်ခွင့်မရှိတော့တခြားစဉ်းစားကြည့်လို့ကိုပိုင်နေဆိုတာမျက်စိနှလုံးမမိတ်ခင်လေးတွေပိုင်ရတာယာတုကုံသိစိစိဩဇာဆိုတာမျက်စိနှလုံးမမိတ်ခင်လေးတွေမျက်စိနှလုံးမိတ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ဒီစိစိဩဇာတွေကိုသွားတော့ ကိုယ့်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုမဟုတ်တော့ဘူးအလုံးကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်းယူသွားရမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ထားပစ်ခဲ့ရတဲ့ပစ္စည်းတွေကြီးပိုင်ဆိုင်မှုသည်တည်ဆုံးခြင်းမှာအဆုံးသတ်သွားအေးဒါကြောင့်ကိုယ်ပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ဘဝတစ်ခုမှာအဆုံးမတတ်ခင်ကိုယ်စိတ်တိုင်းကြ အသုံးပြုသွားဖို့အရေးကြီးတယ်အသုံးပြုတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းအကျိုးရှိရာသုံးချတတ်ဖို့ဒီလိုဆိုတာနော်ဒါဆိုရမျိုးကစေတဲ့မြို့သမီးကြီးလေးယောက်ဟာပြိတ္တာဟောရောက်သွားတဲ့အခါကျညီညူအဟစ်နေကြတယ် မယံဘောခေတံဟရိမသမေနဝိသမေနသတို့ကတော့စိကံဥရိနဲ့ရောစိကံဥရိဖောက်ဖြစ်ပြီးတော့ရောတရားတဲ့နည်းနဲ့ရောမတရားတဲ့နည်းနဲ့ရောစီးပွားဥစ္စာတွေတို့ရှာဝေစုဆောင်းခဲ့ကြတယ်တို့ရှာထားတဲ့စီးပွားဥစ္စာတေအင်ကြီးပြိပုံစံတိငါတို့လည်းတည်သွားရောတို့ပင်ပင်ပန်းပန်းရှာထားတဲ့ ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုအမွေဆက်ခံသူတွေကပိုင်ဆိုင်ပြီးတော့အသုံးပြုနေကြမယံဒုက္ခတဘာခိတို့ကတော့တို့ရလိုက်တာဒုက္ခပဲပြိတ္တာဘဝမှာဆင်းရဲရဲရဲကိုပိုင်တဲ့ပစ္စည်းလဲထိကိုင်နိုင်ခြင်းမရှိတားမြစ်နိုင်ခြင်းမရှိအားလုံးထားခဲ့ရပြီးတော့ကိုယ်နဲ့မဆိုင်တယ်လို့ဖြစ်သွားနောက်ဆုံးမှာ ပြိတ္တာကိုရောက်သွားတယ်ဆိုတာကိုယ်အိမ်နဲ့တောင်ကိုယ်ဝယ်ခွင့်မရတော့ဘူးရသောအဖြစ်ရက်လေပြီးတာနဲ့တပြိုင်နက်လက်မခံတော့ဘူးเนาะလက်မခံတော့ဘူးကိုဘလောက်ပဲကိုကိုယ်ရင်ကြိုးစားရှာရှာပြပြစီဥစ္စာပိုင်ဆိုင်ခွင့်ဆုံးရရဖြစ်နောက်ဆုံးကိုယ်အိမ်တောင်ကိုယ်ဝင်ခွင့်မရတော့ဘူး အေးအဲ့လိုဘဝမှာပိုင်ဆိုင်မှုဆိုတာမျက်စိနှလုံးမမိတ်ခင်လေးခြင်းပဲကိုပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိပြီအားလုံးပါဟာယကဝဏီယထားပြီးတော့သွားရမယ်လို့ဆိုတာမှာအများတတိချက်ဒါကြောင့်အကျိုးရှိရသုံးသွားရမယ်လို့ဒီလိုဆိုလို့အဲ့လိုအကျိုးရှိတဲ့နေရာကိုအသုံးချတတ်မှလိမ္မာပတ်တတ်တဲ့အသိပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ် ခေါ်ရတယ်။အဲ့ဒီလိုအသုံးချရမယ်ဆိုတဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားကအကျိုးရှိရာအသုံးချဆိုဘယ်လိုဟာကိုပြောတာလဲလို့ဆိုအတ္တနံဒုခေတိပိနေတိကိုရှာထားတဲ့ပစ္စည်းနဲ့ကိုချမ်းသာအောင်နေတဲ့သုံးပြုဒါနံပါတ်1ကိုကိုချမ်းသာအောင်နေတယ်မကြမ်းမမာရင်ဆေးဝါးကုစားတယ် ဝမှာချမ်းသာအောင်နေတယ်မိမိရှာထားတဲ့ပစ္စည်းဟာချမ်းသာဖို့အတွက်အသုံးချဖို့တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့အသုံးချမယ်ကိုကိုယ်တိုင်အသုံးချတယ်လို့အကျိုးရှိအောင်သုံးဖို့အတွက်ဆိုရင်ကိုယ်သုံးချတယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့နံပါတ်1ခြေဆုရှင်ဖြစ်တဲ့မိဘနှစ်ပါးကိုလည်းချမ်းသာအောင်ထားကိုရှာတဲ့ပစ္စည်းနဲ့ကျွေးမှုရတယ် ပြီးတဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့မိသားစုကိုချမ်းသာအောင်ထားထွန်းတော်မိမိနဲ့ရှင်ဒီခင်မင်းကြတဲ့မိတ်ဆွေသင်္ကားတွေလိုအပ်တယ်လို့ကုညီထောက်ပံ့ပေးပြီးတော့မှကိုရှာထားတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာရဲ့အနှစ်လို့ခေါ်ရမယ်ဒါနကောင်းမှုပြုရမယ်အဲ့ဒီဒါနကောင်းမှုပြုခြင်းမှသာလေ ပစ္စည်းဥစ္စာဆိုတာဒီတိုင်းယူသွားလည်းမရဘူးကိုဝတ်ထားတဲ့လက်ဝတ်တစားတွေလည်းယူသွားလို့မရဘူးကိုပိုင်တဲ့ငွေကြေးဌာနတွေလည်းယူသွားလို့မရဘူးကိုပိုင်တဲ့အိမ်တွေတိုက်တွေຢာတွေဘာတစ်ခုမှယူသွားလို့မရဘူးအလုံးမှာထားခဲ့ရမှာဖြစ်အဲ့ဒီထားခဲ့ရတဲ့ထဲကယူသွားလို့ရတာတော့ ဟောဒီပစ္စည်းကိုသုံးချပြီးကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်တာယူသွားလို့ရတယ်ဒီလိုဆိုလို့ပါအဲ့တော့ယူသွားလို့ရတယ်ယူသွားလို့ရလူတွေမှာလှုပ်တင်လှုပ်လိုက်တဲ့အချက်၃ချက်ဆိုတာတာလိကေရရဇတ်မှာမြတ်စွာဘုရားလူသားတွေကိုပညာပေးတဲ့အနေနဲ့ဆုံးမဩဝါဒပေးထားတာရှိတာလိကေတရ ဘာလဲလို့ဆိုကိုရှာထားတဲ့ပစ္စည်းနဲ့ကျွေးသစ်ပေးရအတူပွားရဖို့ရအတွက်ကျွေးချထားရချီးငှားရမယ်လို့ဆိုချီးငှားပြီးတော့တိုးပွားအောင်လုပ်တာတခုကိုယ်စီမံတင်ရှိနေတဲ့ကျွေးဟောင်းတွေကိုပေးဆက်တာတခုနောက်အနာဂတ်အတွက် တေချာစိတ်ချရတဲ့ရွှေအိုးမြုပ်နှံခြင်းကတခုအရင်ဒီမြုပ်နှံတယ်လို့ခေါ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီအချက်၃ချက်ကိုလုပ်ရမယ်လို့ဒီလိုဆိုကျွေးတစ်ပေးတယ်ဆိုတာဘာပြောတာကိုကိုရှာထားတဲ့ပစ္စည်းဟာကိုယ့်ကိုအမိပြုတ်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မိသားစုသားသမီးတွေကိုကျွေးတာငွေတွေ ကိုယ်မိသားစုကိုယ်အိမ်သူအိမ်သားတွေကိုကြွေးတာမွေးတာဒါကျွေးတဲ့ချတယ်လို့ခေါ်တယ်အေးကျွေးဟောင်းပေးဆက်တယ်ဆိုတာကိုယ့်ကိုငယ်စဉ်ကကျွေးမွေးဆောင်းရှောက်လာတဲ့အမေအဖေတွေကိုတုတ်ပြန်ပြီးတော့ကိုယ်ကကျွေးမွေးဆောင်းရှောက်ရမယ်ဒါကကျွေးဆက်တယ်လို့ခေါ် ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်တယ်လှူတယ်တန်းတယ်ဒါကရွှေအိုးမြုပ်တယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ကိုရလာတဲ့ပစ္စည်းကိုအကျိုးရှိအောင်အသုံးချဖို့ကနိလန်သုံးသွယ်နဲ့ရသော်ပြဟောပြောတယ်ပြောရမယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ကိုမေးကြည့်ကျွေးဆက်ပြီးပြီလားကျွေးသည့်ယောဂါချထားသလားရွှေအိုးရောမြုပ်ပြီးပြီလားကိုယ့်ကိုမေး အဲ့ဒီလိုမေးပြီးတော့ကိုယ့်ကိုဖြေထုတ်ထားနိုင်ရရွှေအိုးမြုပ်တယ်ဆိုတာအနာဂတ်အတွက်ကိုယ့်အတွက်စုဆောင်းထားတဲ့ငွေကြေးပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ဘဝခရီးဆိုတာရှောက်လန်းကြရမှာဖြစ်တယ်ဘဝခရီးအတွက်ကျွတ်တင်ပြီးတော့ဘဝရိတ်ခါစုဆောင်းထားတယ်ပေါ့ရွှေအိုးမြုပ်ထားရမယ်ရှင်နီမြုပ်နှံမှုတွေလုပ်ထားရမယ် မိမိမှာတင်ရှိနေတဲ့ကြွေးတန်းလန်းနဲ့လေဘဝတစ်ခုကိုအဆုံးမသတ်စေနဲ့ကိုယ့်ပေါ်မှာကျေးဇူးရှိတဲ့မိဘနှစ်ပါးကိုလည်းကြွေးဟောင်းနေဆက်ဖို့လိုအပ်တယ်ဟောအဲ့ဒီဤသုံးဤနဲ့အသုံးချရဒါကိုအကျိုးရှိရသုံးတယ်ဒီလိုဆိုအဲ့ဒီဤနဲ့ရှာတဲ့ပစ္စည်းမှန်သမျှဒီဤနဲ့သုံးချပါအဲ့ဒီလိုအသုံးမချဘူးဆိုရင် ခုနကရှာယုံရှာပြီးကိုယ်တိုင်လည်းသုံးမသွားရတဲ့ပြိတ္တာဘဝရောက်ရှာကြတဲ့ဈေးတဲ့အမျိုးသမီးကြီး၄ယောက်ရဲ့ဒုက္ခလိုပဲကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့ခံစားရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့မြတ်စွာဘုရားကဟနန္တိဘောကဒုံမေတံဘဝမှာအတိညာဉ်ကင်းမဲ့လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကို ကိုရှာထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကကိုယ့်ဘဝပျက်စီးအောင်လုပ်တတ်တယ်ကိုယ့်ဘဝကိုပျက်စီးဆုံးရှုံးစေတတ်တယ်ဒီလိုဆိုဘယ်လိုပျက်စီးဆုံးရှုံးစေတာတော့ဆိုရင်အေးနေစင်းနဲ့ပြန်မှာလည်းပစ္စည်းတွေရှာရှာမတုံးရဲ့မစွဲရဲ့သိမ့်ထားအဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကိုအရေးတကြီးကြီးနဲ့သူများလည်းမပေးရဘူးကုသိုလ်လည်းမလုပ်ဘူးကျွေးဟောင်းလည်းမဆက်ဘူးကျွေးသစ်လည်းမချဘူး ဒီပစ္စည်းတွေကိုအမြဲတမ်းပိုင်ဆိုင်ရမယ်အနေအထားမျိုးနဲ့တိတ်ရသော်ဘုရားလက်ထက်တုန်းကအလုံးကိုချမ်းသာတဲ့တထေးကြီးတွေရှိတယ်တော်ရရတို့ငါတို့တထေးကြီးအဲ့ဒီတထေးကြီးတွေကသူ့သားသမီးတွေကိုဘယ်လိုဆုံးမတော့ဆိုအင်စနာနံခယံဒိဋ္ဌဝါ ဝမ္မိကံနေသသူစေယမဒုနေသတမဟာရံပဏိတောကရမဝတိသူတို့သင်ကြားတဲ့သင်္ကန်းစာလေးတစ်ခုငါသားမင်းကြည့်မျက်စင်းဆိုတာမျက်စိထဲမှာခတ်တဲ့မျက်စင်းသို့မဟုတ်မျက်စိကိုကွင်းတဲ့မျက်စင်းထောက်မျက်စင်းထောက်ပဲဖြစ်စေမျက်စင်းအရည်ပဲဖြစ်စေ တနေ့တစ်ချိန်ခတ်နေတဲ့မျက်စင်းအရေဟာခပ်ပတ်များတဲ့အခါအထဲကအရေကတစ်စက်ကြတစ်စက်ကြတစ်စက်ကြနဲ့ကုန်မသွားဘူးလားကုန်သွားတယ်မျက်စင်းတောင်ကလေးကလည်းပဲထို့တူပဲကြောက်ပြမော်ဒီနေ့သွေးကွင်းလိုက်လက်ပြင်ကသွေးကွင်းလိုက်တပည့်ခါသွေးကွင်းလိုက်တယ်တလောက်လောက်နေတော့မျက်စင်းတောင်လေးကုန်သွားအဲ့ဒီ သုံးနေလို့ရှိရင်ကုန်ပါပဲဆိုတော့မင်းသင်္ကန်းစာယူထားတဲ့အင်စနာနံခယံဒိတ်တော့မျက်စင်းအတောင့်လေးဟာတွေးပါများတော့ကုံသွားသလိုမျက်စင်းအရေးဟာလည်းမျက်စိတွေထဲ့ပါများရင်ကုံသွားသလိုပဲပစ္စည်းဥစ္စာဆိုတာသုံးရင်ကုံပါပဲกว่าဝမ်မိကနိသတုစယံခြားရည်ဆိုတာကြည့် ပါဇက်ပုတ်ချင်းချင်းလေးနဲ့သဲမုံလေးတမုံအဲ့ဒါလေးကိုယူပြီးတော့တမုံနဲ့တမုံတမုံပြီးတမုံတမုံပြီးတမုံဆုလိုက်တာခြားတောင်ပုံကြီးဖြစ်သွားခြားလေဆိုတာသူတို့တဲလာတဲ့တဲမုံကိုသူတို့စားပစ်တာမဟုတ်ဘူးယူလာလိုက်တိမ့်ထားလိုက်ယူလာလိုက်တိမ့်ထားလိုက်နဲ့တခါတဲလိုက်တဲ့ပမာဏဟာအလွန်သေးတယ် အမုံကလေးတစ်ပုံလောက်ပဲသူသဲလာသဲလာပြီးတော့ထားလိုက်ခြားရဲ့အဆူတက်ကထွက်လာတဲ့အဆူအစီးနဲ့သဲမုံလေးတွေကိုစုစည်းလိုက်တဲ့အခါကျခြားတော်မူကြီးဖြစ်သွားတယ်မဒုနိသသမဟာရပြားကောင်လေးတွေဟာလည်းပဲဘုံမုံဝီတွေကိုသူတို့သွားပြီးတော့စားသုံးကြတယ် သူ့ရဲ့ခြေတံလေးနဲ့ခြေခြေတောက်မှာပန်းဝမှုံကလေးတွေကိုခြေတောက်နဲ့လုံးပြီးတော့ယူလာခဲ့တယ်ယူလာပြီးတော့ပြားအောင်ကြီးတစ်ခုလောက်ကြတယ်သူတို့နှုတ်ကနေဒီတောက်ပြီးတော့ယူလိုက်တဲ့အဆက်ကလေးကဘလောက်ရှိမှာတော့သူတို့နှုတ်သီးလေးနဲ့ခြိလာနိုင်တဲ့အဆက်အပြောက်ကလေးသေးသေးလေးတကောင်ကခြိလာလိုက်ဆုထားလိုက်တကောင်ခြိထားလိုက်ဆုထားလိုက်လဲဆို ဟောပြားရည်တွေစုပြီးဆောင်းမိတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလို့ပြားကောင်တွေရဲ့လှုပ်အားနဲ့ပြားရည်တွေဟာစုမိဆောင်းမိကြီးဖြစ်လာတယ်လို့ပဲပစ္စည်းဥစ္စာဆိုတာအဲ့ဒါလို့စုရတယ်ကွာမသုံးရဘူးပန္တိတောကရမဝတိစီဝါဥစ္စာမသုံးရဘူးသိမ့်ရသိမ့်ထားမှအဲ့လိုသိမ့်ထားတတ်တဲ့အသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမှာ အိမ်မှာနေဖို့သင့်တယ်လို့ဟောဒီလိုဆုံးမတာသူတို့ကလုံးဝပစ္စည်းကိုသုံးမခိုင်းဘူးအထီးအကျုပ်မခိုင်းဘူးအဲ့ဒီလိုနဲ့သိမ့်သွားဘုရားလောင်းသူ့မိတာမိဘတွေပဲချစ်ဘုရားလောင်းသူ့မိတာရဲ့မိဘတွေမိဘလက်ထက်ကရှားကြံထားတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေရတနာတိုက်ကြီးတွေထဲမှာထည့်တာစည်ရင်နဲ့အင်းနဲ့ ဒါကအဖိုးအဖွားဘုရုလက်ထက်ကပစ္စည်းဒါကမိဘလက်ထက်ကပစ္စည်းဒါအဲ့ဒီအဖိုးအဖွားတွေရဲ့အမေလက်ထက်ကပစ္စည်းအဖေလက်ထက်ကပစ္စည်းနဲ့ဘိုးဘွားမိဘတွေကဆွေ80မျိုး80မိသားစုဘဝစုလာတဲ့ပစ္စည်းတွေဘာနာတိုင်းတွေထဲမှာအပြည့်ပဲ အေးမိဘနှစ်ပါးမျက်ွယ်ပြုတ်သွားတဲ့အခါမှာသူမိရာဆိုတဲ့တထေးကလေးကိုဗန္နာဆောင်ကနေပြီးတော့ရှင်းပြတယ်ဟောဒီပစ္စည်းကဘယ်အဖိုးဘွားလက်ထက်ကပစ္စည်းဟောဒီပစ္စည်းကအဲ့ဒီသူတို့ရဲ့သာသမီလက်ထက်ကပစ္စည်းဟောတာကသူတို့သာသမီရဲ့လက်ထက်ကပစ္စည်းဆိုပြီးသူမိရာရဲ့သိရဲ့မိဘတွေထီအောင်ပစ္စည်းတွေပစ္စည်းတွေစည်ရင်အင်းနဲ့တကွာရှင်းပြတယ် ရှားထားတာလဲတာမှမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါတွေအခုလို့မိဘတွေရှားသွားတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုအကန့်လိုက်အကန့်လိုက်ဆင်းရဲနဲ့အင်းနဲ့ရှင်းပြတဲ့အခါဘုရားလောင်းသူဝိရယတေကအသိဉာဏ်ရှိတဲ့အခါသူမိတာတထေးလေးကအသိဉာဏ်ရှိတော့စဉ်းစားတယ်အေးပစ္စည်းရှာသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတယောက်မှမရှိတော့ဘူးပစ္စည်းတွေပဲကြံ့ရစ်တယ်သူတို့ဟာဒီပစ္စည်းတွေကိုယူမသွားနိုင်ကြဘူး ရှာယုံပဲရှာပြီးထားပစ်ခဲ့ကြတယ်ငါတော့ယူသွားမှဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတွေးလိုက်တဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကိုဘယ်နည်းနဲ့ယူသွားလို့ရမလဲဒီတိုင်းယူသွားလို့ကတော့ကရုတောင်မှလူကဖြုတ်ယူလိုက်အောင်ပါနော်ပါဇက်ထဲမှာရွှေသွားတွေသွားမဆိုင်နဲ့စိန်တွေသွားမကွတ်နဲ့မိတကြိုကနေမှဖြုတ်ယူမှသေးချာအင်ကြီးတောင်ကောင်းရင်ချွတ်လိုက်လိမ့်မယ်တော့ကြအဲ့တော့ ဘာတစ်ခုမှပေးလိုက်မှာမဟုတ်ဘူးဘာတစ်ခုမှပေးလိုက်မှာအဲ့တော့ဒီပစ္စည်းတွေငါတော့ယူသွားမယ်ဘယ်ပုံယူရမလဲဆိုရင်ပိစ္ဆနံသာဒရဏဘာဝေနအတ္တရတဓနတဒါနံသာရောပစ္စည်းဥစ္စာဆိုတာတဲ့ဇန်တိမျိုး၅ပါးနဲ့ပျက်စီးနိုင်တယ်ရေမင်းမင်းခိုးသူမချွတ်မနစ်တဲ့တော့မွေကန်သားသမီးဆိုတဲ့ ရန်သူမျိုး၅ပါးကြောင့်ပစ္စည်းဥစ္စာတွေဆုံးရှုံးသွားနိုင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပစ္စည်းဥစ္စာရဲ့ခိုင်မာမှုဆိုတာလည်းမရှိဘူးလောင်မွားလည်းယူသွားလို့မရဘူးအဲ့ဒီလိုယူသွားလို့တဲ့မရတဲ့ပစ္စည်းကိုငါယူသွားလို့ရအောင်လုပ်မယ်ဆိုပြီးထိုပစ္စည်းတွေကိုအသုံးချလိုက်လှူစရာတန်းစရာအနေနဲ့အသုံးချပြီးတော့လှူလိုက်တယ်လို့ဆိုအဲ့ဒီလှူလိုက်တဲ့အခါမှာ ရင်ထဲနှလုံးထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စွန့်လူနိုင်ခြင်းဆိုတဲ့အာလောဘယုံကြည်ခြင်းဆိုတဲ့တတ္တာတွန်းအားပေးတဲ့စေရနာတွေဟာကိုယ့်ရဲ့ရင်နဲ့အပြည့်ကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းတစ်ခုအနေနဲ့ပြောင်းလဲပြီးတော့ဘဝတန်တရားမှာအကျိုးပေးဖို့ပါလာတယ်ဒီလိုဆိုနော်အဲ့ဒီနည်းနဲ့ယူဆောင်သွားရမယ်ဟော သူ့မိတာသူတို့သားတထေးသားလေးရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေအကုန်လုံးလိုချင်သူယူဖို့ကြော်ညာမောင်းခတ်ပြီးတော့ဗန္ဒရိုက်တွေဖွင့်ပြီးတော့လှူဒါန်းလိုက်အဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုစွန့်လိုက်တယ်စွန့်ပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်ကြတော့တောရက်ခုံပြီးရသိသူတော်စင်ဖြစ်ချင်းကပ်ပြီးတရားဓမ္မကျင့်ကြံကြုပ်ကိုအထုတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးပေါ့သူတော်ကောင်းတွေဟာ အဲ့ဒါလို့ကိုရှာထားတဲ့ပစ္စည်းကိုနောက်ဆုံးမှာစွန့်လူခြင်းဖြင့်အရယူသွားကြတယ်လို့သူဆိုမဟုတ်ရင်တော့ဉာဏ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ဉာဏ်ရမှာပဲဒီလိုပဲဆိုကိုယ့်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုကတော့မျက်စိနှလုံးမမိတ်ခင်လေးပဲပိုင်ဆိုင်နေအာနာဆိုတာလေမျက်စိနှလုံးလေးမဖိတ်ခင်ပဲအာနာဆိုတာရှိကြားဖို့ရတာမသိဘူးတစ်ချိန်တော့ကရုရှားနိုင်ငံမှာ ဘုန်းကြီးတို့ငယ်ငယ်တုန်းကသတင်းစာထဲပါစတာလင်ဆိုတဲ့အာဏာရှင်ကြီးအကြောင်းသူ့ဘုံကြီးပါလာလို့ရှင်နှခမ်းမွေးနဲ့စတာလင်ဘုံကမမြင်ဘူးရင်တော့အခုရှူသေးလောက်ထားတဲ့ဒီအဲ့ဒီထဲကနှခမ်းမွေးပုံကိုသာကြည့်ပြီနှခမ်းမွေးထူထူနဲ့စတာလင်နဲ့ခတ်ဆက် အတုပုံကိုမြန်မာပြည်ကသတင်းစာတွေထဲမှာဖော်ပြတဲ့အခါလက်ညှိုးကြီးထိုးပြီးတော့သေစီဆိုတဲ့ခေါင်းစည်းလေးနဲ့ပါတတ်တာလည်းမနေဘူးဖြုတ်ထုတ်တတ်လို့တယ်ရုရှားနိုင်ငံမှာအုပ်စိုးတဲ့စတာလင်နောက်တနည်းကြတော့ဒေါဂဝေဒနာဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ရတဲ့လဲနေတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီလဲနေတာ သူ့တပည့်တွေကသူ့ဘလောက်ချက်တုံးစတာလင်ကြီးမေ့ပြောသွားတဲ့အခါကျရင်သူ့အပြစ်ကိုပြောကြတာမျက်လုံးလေးဖွင့်ပြီးတတိလဲလာတဲ့အခါတုံသွားကြတတိပြန်လဲလာကြောက်ကြအော်မျက်စိမိတ်ပြီးသေးပြီလို့စိတ်ကထင်ပြီးတော့နေတဲ့အချိန်လေးမှာပြောချင်အောင်ပြောကြအေးမျက်စိလေးဖွင့်ပြီးပြန်လဲလာရင်ကြောက်လိုက်ကြတာအဲ့ဒါလို့ အာနာဆိုတာလည်းမသိခင်လေးပဲတေလဲသွားရောဘာမှမရှိဘူးအဲ့တော့ဘဝဆိုတာလည်းဒီတိုင်းပဲလို့ဆိုပိုင်ဆိုင်မှုပါမသိခင်လေးပဲတေသွားတဲ့အချိန်မှာအေးငါရှာထားတဲ့ပစ္စည်းငါပိုင်တယ်လို့6666မလုံးနဲ့နော်သွားပြီးရုပ်ရုပ်ရုပ်ရုပ်မလုံးနဲ့ပရိပ်ရုပ်ပြီးတော့မောက်ချခံရတယ်ကိုပိုင်တဲ့ပစ္စည်းတောင်မှပဲ မိသားစုကလက်ခံမှာမဟုတ်ဘူးလက်ခံမှုအဲ့ဒါလို့ပစ္စည်းဥစ္စာဆိုတာအဲ့ဒါကိုရသော်ဘုရားကတတိပေးတယ်ဟနန္တိဘောကဒုံမေတံအတိညာမရှိဘူးဆိုရင်အတိညာမရှိတဲ့ဒီအကျိုးရှိအောင်မတုံ့တက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုရှာထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကကိုယ်ကိုဖျက်ဆီးပစ်တတ်တယ် ဒုက္ခရောက်ဘာကောင်းကျိုးမှမရလိုက်ပဲနောစပါရခဝေတိနောသို့သောပစ္စည်းဥစ္စာကိုအသုံးချပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုရှာတဲ့အတိညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတော့ပစ္စည်းဥစ္စာကမဖြတ်ဆင်းနိုင်ပါဘူးဟောကိုရှာထားတဲ့ပစ္စည်းကိုကြာကြာနာနာအသုံးချပြီးတော့ နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တစ်ဖက်ကန်းကိုတက်လမ်းမဲ့သူတော်စင်တွေအတွက်တော့အဟံတောင်းမဖြစ်ဘူးတဲ့ဘောဂတနာယဒုံမေတော်ဟန္တိအင်ညေဝအတ္တရှားထားတဲ့ပစ္စည်းပေါ်မှာအသုံးမချပဲနဲ့တွေ့တားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုတဲ့သူတစ်ပါးကိုဖျက်ဆီးပြီးတကယ်ကိုယ်စိတ်မှာဖြစ်တဲ့တွေ့တာမှုတဏှာကကိုယ်ဒုက္ခရအောင်လုပ်တယ် စဉ်းစားကြည့်တော့ဘုရားလက်ထက်ကတရားဓမ္မကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်နေတဲ့ယဟန်တော်တစ်ပါးမဖြစ်တော့တဲ့သင်္ကန်းလေးတစ်ထည်နောက်တရက်ကျတော့ဆွမ်းခံသွားရင်ဝတ်မယ်လို့စိတ်ကူးလေးနဲ့မဝိရသေးပဲနဲ့အိယာဘေးမှာထားတယ်ကံကောင်းကြောင်းလားညမှာပြန်တော်မူသွားတယ် ဒီသင်္ကန်းလေးဝှချင်တဲ့စိတ်ကလေးကဟုတ်မယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကလေးနဲ့တွေ့တာဆွလန်းမှုလေးကအသေးလေးပဲသို့တော့အဲ့ဒီတွေ့တာမှုလေးနဲ့တည်သွားတဲ့အခါကျတော့သင်္ကန်းထဲမှာသွားပြီးတန်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုတာကြားမှုကြပါအဲ့ဒီလိုဖြစ်တတ်တယ်နော်အဲ6ချက်6ချက်မလို့ရင်လည်းပဲအိမ်ပေါ်မှာ တောက်တောက်တောက်တောက်မြည်တဲ့အိမ်မြောင်လည်းဖြစ်တတ်တယ်နော်အိမ်မြောင်တို့တောက်တဲ့တို့ပိုးဟတ်တို့ဆိုတာမျိုးပါလေတခါတလေကြတော့ဒီပိုးဟတ်ဘယ်ကရောက်လာတော့လို့မအောင်မိတ်နေနဲ့နော်အဲ့ဒီလိုလေရောက်လာတတ်တယ်တဲ့ပစ္စည်းပေါ်မှာတွေ့တာတဲ့တဏှာဆိုတာတဏှာချီးမားတယ်တို့ချီးမားတယ်ဒါကြောင့်မလို့ ဘောကတဏှာယထုံပေသောဟန္တိအင်ေဝအတ္တပစ္စည်းပေါ်မှာတွေ့တာတဲ့တဏှာနဲ့အသိဉာဏ်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကိုယ့်ကိုယ်ပြန်ပြီးတော့ဖြည့်ဆည်းမိတတ်တယ်ဒီလိုဆိုအဲ့တော့ပစ္စည်းဆိုတာသုံးဖို့ရှာတာဖြစ်တယ်ပေါ့အစရဲနှလုံးသွင်းထားငါရှာတဲ့ပစ္စည်းဟာငါသုံးဖို့ပဲသုံးဖို့ဆိုတဲ့နေရာမှာအကျိုးရှိအောင်ဘယ်လိုသုံးရလဲ အဖြုံးကိုတော့အာမပေးပါဘူးအသုံးကိုတော့အားပေးရအဖြုံးဆိုတာမလိုအပ်တဲ့နေရာတွေကိုသုံးတာကိုအဖြုံးလို့ခေါ်တယ်လိုအပ်တာပါလေပစ္စည်းဥစ္စာဆိုတာစားစရာအတွက်ဝတ်စရာအတွက်နေစရာအတွက်မကြမ်းမမာရင်စေဝါဒသအတွက်ဒီလိုသုံးရမယ်မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကကိုရှိတဲ့ပစ္စည်း ဝင်ငွေရဲ့၄ပုံပုံနော်ဝင်ငွေကို၄ပုံပုံတပုံကိုတော့ emergency အရေးပေါ်ကိစ္စတွေမှာအစနစ်ဖြစ်ဖို့အတွက်သိမ့်ပါတဲ့တပုံကိုတော့နေ့စဉ်စားတဲ့ထဲမှာအသုံးချပါကြံတဲ့နှစ်ပုံကိုတော့ယင်းဒီမြုပ်နှံမှုနဲ့သွားပါလို့ရသော်ပြစနစ်တကျ၃နည်းကိုဟောတာစနစ်တကျပစ္စည်းဥစ္စာကိုစုဆောင်းနည်း အေးအသုံးချအသုံးချပြီဆိုရင်တော့ကိုချမ်းသာအောင်နေရမယ်မိဘချမ်းသာအောင်ထားရမယ်မိသားစုချမ်းသာအောင်ထားရမယ်မိတ်ဆွေသင်္ကအပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေကိုကုညီဆောင်ရှောက်ရမယ်ဒါနလုပ်ရမယ်ဟောပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဲ့ဒီအချက်၅ချက်ကိုလုပ်ဖို့အဲ့ဒီတိုင်းအသုံးချရင်ချမချဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီပစ္စည်းကကိုယ့်ဒုက္ခပေးလိမ့်မယ်လို့ မြတ်စွာဘုရားကဒီလိုဟောတာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပစ္စည်းဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ရှားပါစီးပွားကိုရအောင်ရှားချမ်းသာအောင်ရှားရှားပြီးရင်ဘာလို့အကျိုးရှိစွာသုံးပြုစီးပွားရှားအကျိုးရှိရာသုံးပြုအဲ့ဒီလိုလုပ်ဖို့အဲ့ဒီလိုမလုပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လူတရားဟာပစ္စည်းဥစ္စာကြောင့်ဒုက္ခပဲရောက်သွားတတ်တယ် ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကိုမရလိုက်ပဲရှိတတ်တယ်။ဒါကြောင့်ငါးကားဆိုဇတ်တော်ကြီးထဲမှာဒါကိုတတိပေးတဲ့အနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတာရှိတယ်။တတိပေးတဲ့အနေနဲ့ဟောထားတာလေးကိုမှတ်သားကြည့်။ဆုံးမဩဝါဒပေးထားတာတွေကဘာလို့ဆိုဒီရောဘောဂေအတိကမ္မအသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာစီးပွားဥစ္စာတွေရှာလို့ကိုယ်မှာ ငွေကြေးဒနာတွေရရှိလာတယ်တဲ့အယောင်ဝယ်လုံးလို့ပဲဖြစ်စေဝန်ထမ်းလုံးလို့ပဲဖြစ်စေဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်မှာစီးပွားဥစ္စာတွေရလာတယ်ရလာလို့ရှင်သင်္ကနာတိစညာတကယ်ကျွေးရမွေးရမဲ့မိသားစုပြုစုဆောင်ရှောက်ရမဲ့မိဘဆွေမျိုးသားချင်းမိတ်ဆွေပေါင်းတို့ ထောက်ပံ့နေဒါကောင်းသောသုံးချခြင်းကိုရှိတဲ့တဲ့ခွဲပေးတာလေနေစင်းနဲ့အမြကိုစားတဲ့တဲ့ကနေပြီးတော့ခွဲပေးကိုရောင်ထဲမသုံးပဲနဲ့ချက်သားဟင်းလေးချက်တယ်ဆိုတော့အမိတစ်ခွက်အဖေတစ်ခွက်မိသားစုတွေအိမ်သားနေချင်းတွေလည်းပေးလိုက် တန်ဃာတွေလာတော့လဲဆွန်းနှောင်းလိုက်ကိုတယောက်တည်းစားတာမဟုတ်ပဲနဲ့ခွဲဝေတယ်ဆိုအတိတ်ပဲပြောနော်အဲ့ဒါလိုရလာတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာသင်္ကနာတိစညတကေဆွေတွေမျိုးတွေကိုထောက်ပံ့မိဘတွေကိုထောက်ပံ့တယ်ဆွေတွေမျိုးတွေကိုထောက်ပံ့တယ်လိုအပ်ရင်လိုအပ်သလိုထောက်ပံ့ကူညီသွားကိုတတ်နိုင်တဲ့အတိုင်းတောင်နဲ့ထောက်ပံ့ဆို တေနတောကိတ္တိပပ္ပတိအဲ့လိုထောက်ပံ့ကူညီတတ်လို့သူ့ကိုကောင်းတဲ့နေသူ့မှာရတယ်လူများလည်းချစ်ခင်ကြတယ်မိဘတွေကလည်းချစ်ခင်တယ်မိသားစုကလည်းချစ်ခင်တယ်အားကိုးတယ်ပစ္စသက်ခေပမောရတိဒီဘဝမှာလည်းတော်လိုက်တာလို့ဂုံတရင်ကြည့်ပြီးတော့ တမလုံဘဝရောက်တဲ့အခါမှာလည်းပြည့်စုံတဲ့ဘဝရောက်သွားပြီ။ဘောမြောက်ဝန္တာနေရတယ်။ပစ္စည်းဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးရလာရဲ့အသုံးချဖို့လေးတခုလက်ဆောင်ပြ။ဒီဒီဇတ်တော်မှာသူဟောတာရှိတယ်။အဲ့ဒါလည်းမတန်းနာယူထားဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့။အပြည့်အစုံပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားဥပမာလေးနဲ့ဟောထားတာ။တကုဏောမရှကောနာမ ကိရိတာနုတရိသမောတောတွေတောင်းနေမှာတစ်တပင်ကတပင်ကိုပြန်တတော်ကတတော်တတော်ကတတော်ပြန်တန်းပြီးတော့ပြန်တန်းပြီးတော့လှဲ့လှဲ့ကျက်စားတတ်တယ်မရှကဆိုတဲ့ငှက်တကောင်ရှိတယ်သူအော်တာကိုကဘဲခါအော်အော်ငါဟာငါဟာနဲ့အော်တယ်မရှကဆိုတဲ့ငှက်ငါဟာငါဟာနဲ့အော်တာ တကုနောမရှကောနာခိရိတာနုဒရီစရောတော်ရီတောင်းနေတတော်ကတတော်တတော်ကတတော်သူကသွားပြီးတော့အမြဲတမ်းငါငါနဲ့ဩနေတတ်တယ်ငှက်ငှက်ဆိုတာလည်းအမျိုးအမျိုးမျိုးရှိတယ်နော်ဩလာဘုန်းကြီးတို့ပြင်ဦးလွယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော်တဲ့ကခဲတဲ့ကောင်ဩတာဘာဩလို့ဆိုတခါတခါဟောဩ သူအော်တာမက်ဖို့မက်ဖို့နဲ့အဲ့လိုအော်တယ်နိဗ္ဗာန်ကိုလိုချင်လို့အော်တာလားတော့မသိဘူးအဲ့ဒါလိုအော်တဲ့နဲ့လည်းရှိငယ်ငယ်တုန်းကစကိုင်းတောင်မှာအတန်မျိုးစုံနဲ့အော်တဲ့ငှက်ကလေးတွေအိုက်ရှာအတန်နေမျိုးစုံကြားရတယ်ငယ်ငယ်တုန်းကတွေ့ခဲ့တဲ့ငှက်ကလေးတွေကဘာလို့ဆိုအဲ့ဒီငှက်ကအော်လိုက်လို့ရှိရင် တို့တော့ကိုင်ကြီးဝတ်တော့မယ်ဆိုအတန်နဲ့ပေါ့သူ့ကြည့်လိုက်တော့ဖိုးသူတော်ရောင်အဖြူပဲဒါပဲလို့အမီးရှိရှိနဲ့ငယ်တော့တွေ့ဘူးတာကိုတော့ရှိလားမရှိလားမသိဘူးသူ online ရင်တို့တော့ကိုင်ကြီးဝတ်တော့ကိုတယောက်တည်းဒီလိုကြားလာလို့ဆိုတော့မဟုတ်ဘူးသူများတွေလည်းအဲ့လိုကြားတို့တော့ကိုင်ကြီးဝတ်တော့အဲ့တော့နောက်ကြတော့ အဝါရောင်ပြောင်းသွားတဲ့အခါကျသူကွင်ကြီးဝတ်တော်လားမသိမော်တော့ဘူးအဖြူရောင်ကနေအဝါရောင်ပြောင်းသွားအဲ့ဒီငှက်ငယ်တော့တွေ့ဘူးတာထူးထူးဆန်းဆန်းငှက်တည်းရဲ့အော်ဟစ်တန်မျိုးစုံရှိတယ်小帕可以考出来，俺能去哈。မျိုးစုံပဲអော်ကြတယ်အေးပြင်ဦးနေမှာတခါတခါကြားတယ်ငှက်ကတော့ ချမ်းသာတက်နေတဲ့ငယ်လေးတွေ့ရတယ်ဟီဟီဟီဟီအဲ့ဒီလိုအမျိုးစုံမဖို့ဆိုတဲ့ငှက်ကတော့တတော်ကိုပြီးပြီးသားသားသူ့တန်ကြားအဲ့ဒီလိုသရဝရရဲ့မြည်တန်ဆွဲတွေရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာဒီမရှကဆိုတဲ့ငှက်ဟာလည်းပဲထွတ်တူပါဠိဘာသာနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်မရှံ မရှမရှမရှဒီလိုអော်တဲ့ငှက်ပဲဖြစ်မယ်နော်ညမလူပြောမယ်ဆိုရင်ငါဟာငါဟာလို့ဒီလိုអော်တဲ့သဘောအဲ့ဒီမရှကငှက်ဟာတတော်ကနေတတော်တတော်ကတတော်ပြန်တန်းပြီးတော့ဒီညောင်မင်းတွေကအတီးတီးတဲ့အခါသူများငှက်တွေကလာပြီးတော့ညောင်သီးစားကြတယ် ညောင်သီးစားတယ်သူကတော့ရောက်လာပြီးတော့ငါဟာငါဟာမစားလည်းမစားဘူးအကုန်လုံးညောင်မင်းကြီးတပည့်လုံးလိုက်ပြီးငါဟာငါဟာကြံတဲ့ငယ်တွေကတော့သူပြောတာနားမထောင်ကိုယ့်အကိုစားပြီးပြန်သွားကြတယ်ညောင်မင်းကညောင်သီးတွေသာကုံရော သူကငါဟာငါဟာနဲ့အော်နေတော့ပဲအဲ့ဒီငှက်တကောင်တော်ထဲမှာထူးထူးဆန်းဆန်းအဲ့ဒီငှက်မျိုးကရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားဟောတာ တတ်တေဝဝိလပန္တတဒိသတံဃာသမာကတာသူအော်တဲ့အတန်ကိုကြည့်သူကညောင်မင်းကြီးအသီးတွေမဲ့ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီအပင်ထိပ်ဖြားကနေငါဟာငါဟာနဲ့အော်တော့ငှက်တွေကဟာဒီကောင်တော့အော်ပြီညောင်မင်းတော့အသီးသီးပြီဆိုပြန်လာကြပြန်လာပြီးတော့ငှက်ပေါင်းကပြန်ချလာပြီးတော့ဘုဒ္ဓဝါနပိတ်ဖလေယန္တိ ညောင်သီးတွေတဝါကြီးစားပြီးတော့ပြန်သွားကြတယ်ကိုနေရာကိုသူကတော့ဝိလပတ္တေဝသောတိဆိုဩနေတော့မင်းစားလည်းမစားငါဟာငါဟာနဲ့ပဲဩနေတော့မင်းနော်ဒီပြင်ငှက်တွေကတော့စားပြီးပြန်သွားကြသူကဩဥပမာပေးတယ်မြတ်စွာဘုရားအေဝမေဝဒီအတိုင်းပဲဣတိကိသောဒီလူလောကတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ သင်္ကရိတဝဗဟုံတနံပစ္စည်းဥစ္စာတွေရှာတယ်ရှာပြီးတော့စုတယ်ရတဲ့ငွေတွေဗန်အပ်တယ်အတိုးချေတွေပေးထားတယ်ရွှေတွေငွေတွေဝယ်တယ်စုထားတယ်နော်သင်္ကရိတဝဗဟုံတနံများစွာသောပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုစုဆောင်းတယ်စုဆောင်းပြီးတော့နေဝတ်တနောနညာတိနံယထောတိပฏิပစ္စတိ ခွဲခြားပြီးတော့သုံးမချဘူးတဲ့ကိုရှိတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေတဲ့ကဒါတွေတော့ငါအတွက်သုံးမယ်ဒါကဆွေမျိုးမိဘတွေအတွက်လို့ဒါကတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်မယ်လို့အဲ့ဒါလို့ခွဲခြားသတ်မှတ်မှုမရှိဘဲနဲ့အကုန်လုံးသိမ့်တယ်ရှိသမျှအကုန်လုံးသိမ့်တယ်အဲ့ဒါလို့သိမ့်ထားတယ်တဲ့နာသောအစ္ဆာဒနံဗတ္တံသူဟာဝတ်ဆရာဆိုလဲ ဝဲမို့ဦးတဲ့အစုပ်ပြတ်နဲ့နေတယ်ထမင်းဆိုလဲရှိကလေးနဲ့စားကြားဘူးရဲ့မလားဈေးကျိုထဲမှာဈေးကျိုထဲမှာအိမ်မှာထမင်းကောင်းကောင်းချက်မစားဘူးမွေး90လေးလာရင်ဝဲတယ်မွေး90လာပါအောင်ရှေ့တော့ကတော့တပဲဖို့ပေးပါမွေး90ဘက်ကလေးနည်းနည်း အရေးလေးထက်တစွန်းတော့ကြည့်ဟင်းဘဝင်းကလေးလိုက်တာအပင်လေးထပ်ထည့်ပါပင်လေးထပ်ထည့်ပါအောင်ဆိုမြေးကြည့်လိုက်ပေါ့သွားပြန်ပြီအရေးလေးလိုက်ပါအောင်တပည့်ကိုနဲ့မိုဟင်ကအဝါစားပါအဲ့ဒါမျိုးလည်းရှိတယ်လို့ပြောတယ်နော်နည်းနည်းလေးနဲ့ဝါအောင်စားတယ်သူတို့ပတ်စံနှမျိုးလို့ နည်းနည်းလေးနဲ့ဝါစားတယ်ဒါကြငါပြရည်လေးထည့်ပါငန်းသွားပြန်ပြီမွေးဘက်လေးလိုက်ပါပေါ့သွားပြန်ပြီမုတ်ဘက်လေးထည့်ပေးပါလာပြန်တာအမျိုးစုအဲ့ဒါသူဟာငန်းလိုက်ပေါ်လိုက်ဆက်လိုက်နဲ့သူကဝါတော့အဲ့ဒါလို့စားသွားတဲ့အမျိုးတွေရှိတယ်တဲ့အဲ့တော့ကိုယ့်အတွက်ဆိုရင်နာတော့အစ္ဆာဒနံဗတ္တံဝဇ္ဇရာလည်းကောင်းကောင်းဝယ်ပြီးတော့မိုးဖူး မင်းဟင်းလည်းကောင်းကောင်းမစားဘူးဈေးထဲကနေမှာပြီးဈေးချိုတာလေးစားပြီးဗိုက်ပြည့်ပြီးရောသာနမလန်နဝိလိပနံခြေတော်ကတော့ပန့်ပန့်နဲ့လေးရှိတာပန်းလည်းမဝဲဘူးလိမ့်ချံမှုနသာလည်းမဝဲဘူးဒေါသီတဏခါလည်းဝဲမလိမ့်ဘူးပေါ့အဲ့ဒါလို့လိမ့်ချံစရာလည်းမလိမ့်ဘူးအနုဘောတိတကိင်ကိင်စီ နတ်သင်္ကနာတိညာတကေဘာမှဟောတိပတ္တိပဿံကုံမှာဆိုလို့အတုံးမချဘူးတဲ့အိမ်ပြန်ရင်လည်းကုံရောက်ဆိုင်ကားလည်းငှားမရှိဘူးပေါ့တော့ကားလည်းဝယ်မထားဘူးဆိုင်ကားလည်းငှားမရှိဘူးကုံရောက်ပြန်ဘာအတွက်မှအတုံးမချဘူးလို့ဆိုနာသင်္ကနာတိညာတကေဆွေတွေမျိုးတွေကိုလည်းမပေးဘူး မပေးယုံနဲ့မကောက်တချို့ဘာလုပ်လို့ဆိုအတိတ်နဲ့အခန္ဓာတို့အနာဂတ်နဲ့အခန္ဓာတို့လွတ်တတ်တဲ့လူဆိုအေးလူတယောက်ကသွားပြီတငယ်ချင်းအရင်ရှောင်းလာတယ်မင်းကွာမနေ့ကတော့မလာဘူးငါအိမ်မနေ့ကဝက်သားချက်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ဟုတ်ချင်မှဟောမှာအဲဒီနေ့တော့ပဲပြုတ်ပဲစား အဲ့ဒါအတိတ်နဲ့အခန်းနဲ့လို့ခေါ်တယ်ပြီးခဲ့တာနဲ့အခန်းငါအိမ်မင်းဝေသားချက်တာအဲ့တော့မင်းကမျောတော့မလားဒီနေ့တော့ဘာမှမရှိဘူးချမောင်းဟင်းပဲရှိတယ်။သမင်းစားခြင်းဟောဒီချမောင်းဟင်းနဲ့ပဲစား။အတိတ်နဲ့အခန္ဓာနော်။အနာခန်းနဲ့အခန္ဓာတဲ့။တကယ်ချင်းငါထီထိုးထားတယ်။ထီဖွင့်တော့မှ အဲ့ဒီကြလို့ရှိရင်မင်းကခင်ကောင်းကောင်းနဲ့ကြွေးပါမကွာအခုတော့ဒါပဲစားပြီအဲ့ဒါအနာဂတ်နဲ့အခန္ဓာအပြည့်အစည်းနဲ့အခန္ဓာရှိသေးတယ်အပြည့်အစည်းနဲ့ကြတော့ဘာအခန္ဓာဆိုအေးသွားစရာလေးရှိလို့ကားလေးခဏငှားစမ်းပါဆိုအာငါကားကမင်းဝါရှော့ထိုးရတော့မှာဝါရှော့ထိုးရမှာ ပြက်နေလို့ နော်ဂီယာဘောက်ကမမိဘူးလို့အဲ့ဒါမျိုးတွေပြောပြီးအပြက်နဲ့ပဲအခန့်လွတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီလိုဟာမျိုးတွေကလည်းလောကကြီးမှာရှိတယ်လေမပေးတာချင်းတော့တူတူပါပဲနော်အဲ့ဒီလိုပဲအခန့်တတ်တယ်တဲ့အဲ့ဒါကိုပြောတာနသင်္ကနာတိညာတကိဘယ်သူမှအကူကြီးမပေးရအောင်နေလိုက်တယ်သူကတတ်သေးဝန် ဝိလပန္တတမရှံမရှံတိရခတောသူလည်းပဲမထူးတဲ့ကိုပစ္စည်းတွေငါပိုင်တာငါပိုင်တာနဲ့ဆိုပြီးတော့ဒီလိုငါပိုင်နေငါပိုင်နေဆိုပြီးတော့တသိန်းနဲ့သိန်းနေတဲ့အချိန်မှာရာဇာနောအထဝါသောရာဒါယာဒါဝါအပိယအဲ့ဒီမှာမေဇိုရာဇာတွေကအပြစ်ကြောင့်ပဲဖြစ်စေအသိခံလိုက်ရတယ် တခိုးဓမြကဖောက်ထွင်းပြီးတော့ယူသွားတယ်ကိုယ်အိမ်မှာမလိမ္မိုးမလိမ္မာမိသားစုတွေမှာပါလာတဲ့အမွေခံသားစုသမီးစုတွေကလည်းတိတ်တိတ်ဆိတ်ခိုးပြီးတော့ဖြုံးလိပြစ်လိုက်တယ်ဒနမာဒာယခိစ္ဆန္တိဝိလပတေဝသောနရောအားလုံးဟာကိုစုဆောင်ထားတာတွေအားလုံးပါသွားပြီဒါပဲလို့ပြစ်တောင်းပြစ်တောင်းနဲ့သူကတော့ပြောနေတော့မယ်နော်ကိုရှိတဲ့ပစ္စည်းလေးတွေကို သိမ့်နေတော့မှဆက်ပြီးအဲ့ဒါလို့မရှကဆတ်မှာလောကလူသားတွေဖြစ်လိဖြစ်တာရှိတဲ့အခြေအနေတွေကိုမြတ်စွာဘုရားဟောပြီးတော့လိုက်နာရမယ့်အချက်ကိုဘယ်လိုဟောလို့ဒီရောဘောကံအဓိကံမှာဒီရောဘောကိအဓိကံမှာသင်္ကနာတိစညာတကေတေနသော ကိတ္တိပပောတိပစ္စတကိပမောစတိအေးစဉ်းစားဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာပစ္စည်းဥစ္စာလည်းရအောင်ရှားတယ်။ရလာတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာကိုလည်းပဲအကျိုးရှိစွာအသုံးချတယ်။ဆွေတွေမျိုးတွေမိသားစုတွေကိုကြီးထောက်ပံ့တယ်၊လှူတယ်တန်းတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘဝမှာလည်းသူ့ရေရောတယ်ပိကန်တယ်။ကျောင်းတကာကြီး ဟုတ်လားဖရာတကာကြီးဆိုတဲ့ဂုံတိတ်ခါတွေနဲ့ကြော်ကြားတယ်သေတဲ့အခါမှာလည်းပစ္စသိက္ခိပမောရတိကောယတုဒီဘုံရောက်ပြီးတော့ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ရတယ်လို့မရှကဇတ်တော်မှာမြတ်စွာဘုရားဒီလိုဟောထားတာလောကလူသားတွေကိုတတိပေးတဲ့အနေနဲ့လူတိုင်းလူတိုင်းဆိုတာစီးပွားရှာကြရတယ်ရထားတဲ့စီးပွားဟာမိမိအတိုင်းအတာတစ်ခုအရသုံးချကြရမှာဖြစ်တယ် ချမ်းသာရင်ချမ်းသာတဲ့အတိုင်းအတာလောက်သုံးချဝင်ဝင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းအ ਨੇ လိုက် အသုံးချပြီးတော့အခုလိုပဲမှန်ကန်စွာသုံးချတတ်ဖို့လိုအပ်တယ်ရဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမတိုင်းမိမိတို့ပစ္စည်းဥစ္စာကိုရှာဖွေစုဆောင်ခြင်းရလာတဲ့စီပွားဥစ္စာကိုအကျိုးရှိစွာအသုံးပြုခြင်းဖြစ်လာတဲ့ဘဝခရီးမှာตายာဖြောင်ပြူနိုင်တယ်ဆိုတာ ကိုစီကိုစီမှတ်သားပြီးတော့ရဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမတိုင်းလိုက်နာကျင့်သုံးနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း